vuyiwa kansala sireegi ng'ojagala nnyo nti omusawo omuganda mwe yakuteera ssente kitegeeza kansa agenda kulya this is what is happening in uganda mafia museveni tasobola jjejjako never why nze mmanyi yesterday basibye mu state house eh. naye nga tebanagenda mu state house batuzizza enkiiko bbiri kumupulaningira basuse kumupulaningira three meetings atuyitiddeki nebabwirira instoming another group yo yasigaddewa yasigadde mu nyumba ezimuawe nakasero era obwedda ntu eyapusi mulaba bwayingira yayingiddemu kabuyonjo emirundi esatu ntu eyapusi ngaali mu nyumba mulaba e eh. bano ono ono yeyogala enyumu gyosenyo yali mu minisita ya finance oba obukooti yafulumye yagenze mu toilet state house emirundi eno babagaye nti abayise noona alina omutwe ogumulinga omugaa babagaye nti abayise naye basoose kutuula in three consecutive meetings gatabanagenda wuwe yes why abasajja bebamu bebabba amasanyalaze abasajja bebamu bebabadde mu revenue the audit kakati batandise kwogera birala anti government found two things important things uh -huh. one it has been found out that the government was losing one billion per day revenue authority uganda revenue authority yes singuzi yajiingiddemu eh, naye babadde baluze do you know how neda bakwata abaana uh, oli akwata mukazi we n'abaana kumi ne hausigalo ne balinyenyinyi ne bagenda edubayi ng'ebintu bye alina kubijja dubayi bali babisindise Mm. n'abatikirako abantu kumi buli omu ayina kira aga bwe baleeta essimu tebasasula kira asatu ez'amasimu agali expensive tasasudde revenue bwe batuuka ku revenue nga babakiryalinga entebe the man is coming back with his family eh, obubadde bubi waliwo omubabi waliwo abo abavubuka simanyirwa abesumba <laughs> eh, oyo muzibu nnyo abadde ayina n'amakampuni agage do you know that eh, Uh, uh, very rich people, very rich businessmen are ringing me. They have known. They have known that the president has a list of companies. Is but they negotiating and abo. Timuchofa chao kuteka ye billion ye billion million ton. Five hundred million. And that governor. Hey. You never in position your president. Tell them to buy the kuli. Baba fumude. Baba gay. Resign now. Baba go immediately. bagenda newa mafuguli nebamubba obukadde busatuomanyi e eh. eh, mafuguli nabagamba nzamuvernabaga nti pipeline tanzania ejakola pipeline egituuse ku boda hmm. nga tutandika okusasula omutali mafuta why tanzania has borrowed money tanzania has borrowed money from, from lending countries thats why tanzania eh, yanyigira nnyo kenya kenya yagenda e somalia lwakisomai kisomai omwalo oguli awo kenya modernized mumba support nga ne tanzania emaze okwewola lot of money tuinvestbintu bimulimu bya east african federation tebisobola kukola not ato kubakwebyo ku diplomasi oyo kumwaligambidde kati tanzania nejekola amagezi yetunulidde burundi etunulidde rwanda naffe netuyisayo pipeline wtentwigosrukenya mm. kenya ni politics tali useful tali predictable enkyabalwana nono ojukira nti laira odinga yakungako abantu ne bapulutinga lere laini ebintu ebyali bijeneke ebyejje e, mu uganda nga tulinegundi eh. eh. so kakati nabagamba nti mafuguli tanzania ejatusiza wy pipeline weyita wonna bano bagulawo mafiya ye mafiya yemu hmm. ate mafiya yewambye obwakabaka bwa bunyolo bali babala babasajja babala museveni okujja kuba nga agadde ensalo nebaba amasasi kyatasobola kukola ikanodit hmm. tasobola museveni kukwata baana bano nabasibira ku bizinga okuli gonya ngeno yonna betuloddwa gonya abadduka ne badduka teyina ekyejja bakola nti kakati pipulaine teriiyo nze nagamba nti pulezidenti museveni agule traks 1 hmm. ebi nakolewo n'oluguudo luli straight nga luli exclusively for oiro oyiro ki ne beruba lwagundirwa malamu oluguudo nga e, twaka bisatu bitika ebunyolo mm. twaka bisatu biri mu kkubo yes. twaka bisatu biyiwamu mm. otherwise n'abalamuzi mwebali if they tell you how they have captured the, the, the bunyolo kingdom omanyi kabaka webunyolo mulwadde omukama naye obwakabaka babuwambadda obwakabaka buwambe mm. Eh, obukama eh. buwambe olwettaka lyebunyolo olaba abakyoli bebakmpakiriwano eh, minisita nagenda e westnairo najjayo abantu be n'abasenza ebunyolo babasasula ecompensation wali ama naye bwe walijjawo gavumenti moses ali namugambye ekintu kimu moses ali nina ebbaluwayo ngaowandikira lagu nti gwatunze ente ezo kuyidi bisatu omusaba bisatu eza gavumenti naye sibatunda tamalirawo ddala were you in the habit of getting int kakati nkubuli bukyabakwata lagw omanyi obungi bwente obweyongedde ku faamu ask me anti ye genda kumulivu kabusenganayakubiddwakabusenga nekkulub kakati nkugamba nti bagenda nebwamufuguli mm. nebamuba millioni za dolla satu abaaba omuliveni pulezidenti agamba oyo omukazi nti abaana nebatuswaza nebagenda ye yabakyusa bukyusa namugamba nti mukazi gwe ojja kgenda mumanya tewammwe kalamojja sakimugamba oyo omukazi nomugamba nti akoro wa heading tukalamojja tulukwafutayowamanyata nemugamba sababulya ti ekidoduma kiva mu state house nabagamba nti museveni akoze rifomu zemutalaba nimbaga nti waliveni agenza ono agenza ono tasobola yaliyo yes ah, wulira kati mutandisa omuvuma a country a country that loses one billion a day from revenue authority kitegeeza nabino coronavirus abantu bali badde mu mmere nadi naki nga bali bulungi kakati mwe mukifo nze nababuulira nembagamba nti musingu nti oyo omwana mumanyi nababuulira nembagamba nti kasitoolabanga maafiya nga tebamukubye mumawulire kawabusinga naye kawabusinga ajja kuyingira ettaka yajja nakaveera ajja kuddayo nakaveera kabusinga sironko namuwandikako nti nzira ye sironko era ajja kudda esironko kabusinga ajja kudda esironko nkadduka buddusi okudduka aliyita mwaluwa kubanga abantu bazaakubaana abaddawo mhm. anaddewo abantu babaddebanekkulubyenakuba bugingo nakubanzinakubanikulubya ekyamulaba nekumukolo kulubya ekyamulaba ku mukolotekukumyebweyo kati n'abaana bo bajja bayiga kulubya tewagamba nti nze mama wange bamukimabamukebera omutwe owo bali muyita kebera mirambo bayeggwe kale nze nkubuulya negamba nti e, museveni is making changes the mafia is panicking nti uganda revenue authority omwana omu nabagaa nti omuvubuka oyo temujja kumuwulirako nga kabusenga muwandiseko oba red paper in his first 100 days mm. president yaleeta omuvubuka omulala isaabalijja e mm. bwe yabuuza bawaliki obwayingiriye gye babujja mm. bagobawo omugobe naye ntu eyo pusi ntu eyo pusi mm. nakalabi kati mukalaba bwekambala bwekabikka omutwe genda mufako bakole dizaini y'omutwe pajja kabisa omutwe nga kasheke no sikukyusamu entweye kafana olabira ddala kapesi tamye bwete kalina entwe entwe n'obutwe bukajagaladde kati kajjako ebisi nkukubye kasajja gw ate nja kubisa ettooke mu omwana oyo mutuleke ne bayibuli agamba nti omuyo alitta munne nakalabanga kazze kazze mune yohiya kataddewo ku tepe muhangalizi katampe kweyavu nakagamba nti wamwe mukankaliti katampeko yaso kakati ekyo kitegedde nti egulupu ebba museveni tayinza jejako kirala yenyini eh? ah, yabamaziya kagoba nsanvu ono yani bamuyitani amayumba galina tayinza kanyonyola Eh, buli national park ayinamu amayumba mwebapangisa amakampuni babadde bagabanira wakati listed companies naye aha musajira byemu nenzikakkana eh, ababadde nga batuula butuuzi ne bateesa eh, teriimu tezirimu ezize elist elist hmm. of companies ebabadde tebawa musolo buli lunaku kakati nno sikande endala eyabayisizza entebe olunaku lweggulo ebatuuza obufuufufu pulezidenti agenda kigwamu nga kano kagendi akatesitinga omusaayi akacovid buli kamu kagula dola satu kitundu babadde bakamuguza nkaaga mu ttaano kakiiti eh. eh. anti yagenza okukazuula nga kasatu kitundu kasitolaba ngaomukazi alina olulaga bwati omukazi owoolulaga abamubbi nnyo omukazi wotegerera omukazi owekisirani aba noluguru luno ekigere omutali mukalaba ekitafaana mukalabanda atali mukinya kasola ba omukazi owolulagu aba mubbi nnyo fe wetubategerera omukazi owolulagu aba mubbi nnyo nkugambye nti pulezidenti yagenza okitegeera nga kakiiti kamu bakagula dola satu ate si kwegusoose wava munne omuzeeyi wava munne yagenda naleeta speed governance nga speed gove nazigula dola abiri nasasira nazirinyisa ebbeeyi nasasira oh, naye nasasira olaba uzi atambula amagulu nsi yomukulimira nasasira teri ejja kuba sente zabantu ebikolimo byonna nasasira aliko ebikolimo nasasira sebo bakwata emotoka naleta neza tuleera naleta neza twakita yali alese neza bigere nti bekona nnyo naye gazi ku miliyoni satu ewawafu ate nasasira nalagira nasasira ensi nasasa yabonyabonya abantu neyiga yabonyabonya abantu nekiseka yiga okyamujukira nabadde mupolisi naye alifa wairindi begata eh. nekiseka nebaleta bono butwayangu nakwata emotoka nakolaiga neyefulu wekitolo yiga neyefulu yiga naye aja kufa wairindi biri bimusa ajabisa ebisirani bijja okaddiye aja kufa yetakula wairindi yiga yabonyabonya abantu nze even iwonder where they put the money nebuwunya sente baziteekawo kakati no kakiti eh, eh, era mwekamba bulizo kakiti bunze yakazudde babadde bakatunda dola satu kitundu nga bakamuguza nkaaga mu ttaano ekiri mufumbiro ekiri mufumbiro nabagamba era beekokola bagamba banaye twajjira olumbe lwa ttaamala emirundi twajjira olumbe lwa ttaamala emirundi ne coronavirus omusajja buli kintu kyonna babatutte babatutte ku makya nono <laughs> nono yekalakasenya oyo omuferefere oyo ali mu finance owobukooti bamutttebabatutte ku makya babatutte ku makya kano nekasigala ewantu mu nyumba awe nakaseraawo nga kekukumi kati kekukumi kentu eyepusi bekagenda mutoyi bwekavaayo ngambalaba bwenti <laughs> nendala nyingi nyoaaaa ajakutambula bulungi redio giwulirize ku app top radio uganda giwulirize ku <laughs> website www top radio uganda com giwulirize ku, uh, ku sa times decoder ojja tufuna buterevu ensi yonna ah, neggwanga lyonna abaye south africa twatereza app yaffe omusajja yabayise kumaca omusajja yabayise kumaca nze nabalabye batuse mulikiko olwamangu nebaddemu olwokubiri bwedda kano ne kasigala mugondi yenakaseera abo ne banne waako hmm. nga balindidde ekinaddira naye nakagenze mu toyireti emirundi esatu tweyakusi eh. ntweyakukatudde bwe kati naye ah. bikagendera oyo omwana namugamba nti nja kubisa ttokemukatulebaka omutwe oguva gwasi hmm. e, e, eyakugamba okunereegamu ejogulyabwe lyonna abavubuka bo njaddi bamalamu eh. bano abasajja bano abakulu bano sibalinako buzibu bano ababbi abasajja abakulu hmm. naye abalenzi bano tulina bakuba ennyo noyo ajooka ennyo alowooza nti bwewasa muwala wa saabalabizi owasa ekkanisa naye yagendeddeko eh. naye bamutwaliddeko naye bamututte ah, ampuliriza president wakwogera ekiro kyaleero bwewatabawo kikyukamu eh. sawa bbiri ekiro eh. studio tamala emirundi gwendi naye kakati nze njagala tukwate wano menyemenye mm-hmm. mu bintu byammwe soma kakatab and ugandans era tulikodinge eh? hmm. wekengera nnyo hmm. byoyogera tobekakasa namba satu katabo hmm. how mafia manipulate museven and population kano kaddi 219 okitoba kale mpuliriza kutopredio kolinze kusuula why museven and ugandans have failed to understand the mafia namba emu Unlike other mafia groups, the Ugandan mafia captured all key institutions of government except the army. In many countries, mafias are criminal groups who operate outside the state structure. But in Uganda, mafias captured almost all state structures. Number two, unlike their counterparts elsewhere, the Ugandan mafia uses government institutions. Because it operates within government, one cannot tell if an initiative is an official government policy or if it is pushed by the mafia for their own interests. Number three, since the Ugandan mafia controls the state apparatus, it controls government jobs and has influence over the activities in the private sector. Number nya, the mafia controls both state and private media. The Minister for Information has powers to intimidate private media institutions. At one point, the minister attempted to switch off my programs, but he was humiliated by the public, which forced me back on air. Number five, The mafia controls strong institutions like churches and other religious groups except the Islamic community. This is done through the leadership of these religious groups. Number six, Ugandans do not know how things work and end up supporting the mafia-oriented policies. Number seven, mafias design their programs and policies on the needs of the society, especially the poor. A poor person is made to believe that a mafia-oriented program or policy benefits him or her. Number eight, Mafia's control traditional institutions well aware that people have a lot of trust and faith in these institutions. It becomes a big problem to those who try to alert the public about the dangers of mafia infiltration into traditional institutions. Number nine Mafias use respected institutions, especially the women groups, human rights groups, youth groups, and the law society. Number 10. Mafias control public opinion in society and make leaders their stooges who they install and dispense examples of mafia engineered plots agambye bwati peji yakuna akayina when president museven established uganda roads authority the mafia has immediately started scheming its first executive director engineer peter sebanachita was fought until he was removed shamelessly the current minister for works and transport was the chairman of the board how could this happen the mafia's target was engineer sebanakita so as to access the money in uganda national roads authority unra once sebanakita was gone he was replaced by alin kajina who went ahead to sack 700 baganda employees for being thieves as if the word mushuma is a luganda word the mafia fled the mafias have targeted the private sector to achieve this satanic objective the mafia group that includes uh, members from the mango administration established a company to run their EVA activities. As mentioned earlier, uh, has provided sanctuary to the mafia. This explains why Uganda's Sultan, who cannot help his people in danger, but only concentrates on money and wealth accumulation, cannot intervene whenever a Muganda is in trouble. Hey. Mm. tujja komawo ku nsonga eyo kakati akantu kenkambi kalikodako kaakano hmm. kakati mbagamba otuwadde ensonga kumi yes waki bamafiya banauganda nekati ekisooka temubategeera nti mafiya yebaka wansi bweti netunulira museven kuba after meeting the president oh, baba mutunudde ku tv webat even me theyare listening to me kati kwebali bamafiya theyare there kwebali kuno batya eno batya eyolomukaga enibs tebagitya babakulamu amanyi abnbs babakulamu amanyi eyo tebagitya tekuba eh. butambi eyo tebagitya alina interestze naye mutegeera kakati bamafia baba ne meetings satu edde hmm. nti today they have hered a meeting from sawa satu kumaca hmm. to strategize museveni byeyabagambye eggulo bannaabwe abataategedde eh, kati bannaabwe beyabadde nabo eggulo ekiro eyayise president kusawa mwenda kati bano bazzeeyo babuulira kumaca ate ba strategy nge what to do bo bafuna handi first hand information from him ne baddeyo ne babala kubata inza bejjako kakati nkugamba nti bo basoka ne babala kakati kankubuuza mm. do you know why akedis you know what ah, obutazigulawokubanga toyinza kugamba ti abantu bonna abakazi abo abakola mu akedis the only have one problem babeeramu bangi mm. akedi ne market mulimu omusinga okubeeramu abantu akedi bali balabufu abomu akedi balabufu infact to pay for toilet facilities started in akedis mm. e, bali abakazi bagunjufu bamanyi nti basobola okufuna infection okuva ku toileti enfu mm. kakati bo ne bagamba nti fe katwesondere sente toilet nga nanyini nyumba tebamubanja te bwekabaza esondere these are arcade women mm -hmm. their only problem if the, in the markets the markets bano ba market vendors can observe sanitation eh, and distancing mm. why do you think that these people bano abakazi abali mugundi omu mwaka edi tebakisobola mm. but there are two issues one kasiita yafa kasiita which mukyalo kigongo mukyalo kigongo faji oyo oliver yasooka natta national chamber of commerce nempagira omuvubuka anti nempagira omuvubuka oli eyali azze lugasira yali hmm. atunde yoyezaamu be omukazi oyo bamusibe mukukomera kutunda bintu bya national chamber of commerce hmm. where do you find a company a country without a national chamber of commerce hmm. where do you have a, com a country without a, a, a good a vibrant stock exchange is only in uganda uganda does not have a vibrant stock exchange stock exchange bwegibuuza abantu tebagimanyi okujjako abasoma commerce where you go buy shares and sell shares Tell you one. wali manaje wali wali nengalabiri alya buli sente tebamanyi stocks are listed on the stock exchange mm-hmm. teriiwo bagitanga national chamber of commerce and industry mukyalo kigongo yalikagitu bali mukwata abalitako bali munyweza bali munyweza natunda buli kake konna omwana lukasira najja nebamuba lukasira alina bukufi shops bonna ndoza gundi yabugula mandera bwakaawa agwa akokwa airport mandera bakamugobya bugobya nga tayagala kusasula omusajja omusoka nasula mandera ye omufulumya ebweru kakati nkubuuliza nti akeedi ezo wayi tebagala kuziggula tes people are going to buy the, those buildings Bani. because the buildings are mortgaged in the banks the source of income to service this loan is through people kakati bwekibanga ekizimbe kyo baakiggala and you don't have any means mm. which means beron is a, the interest rate neroni yenyini compound money zebakuola mm. zi increasing kati ba mafia mu chibuta pamanyiko they have a lot of money why bebabba buli wamu aba sajjo bulingo kumi bebabba buli wamu ateba muli ku lusekere yes my brother was asking me how do they do it nemugamba nti kyankwanzi mm. bwe yali yakajja mm. bagambanga abakazi nti basula mu wingi yaabwe n'abasajja mu wingi yaabwe mm. and nobody could move at night puliginances ezabakazi ba civil servants zebafunyanga ekyankwanzi zabanga ba instructors because these were the men who were moving at night nimugamba ekyokubiri nti direkisi ekisulo ky'abaana abawala n'abalenzi gasomo lya mixed embuto ziba zabaki zabasomesa bano abasajja tolina wuba wonna wonna wonna bwebali tebawera kikumi ababbi ensi eno ogifukamiza tebawera kikumi ababbi ensi eno buli wamu ne bamufukamiza abantu bwe batuulamu tewaba social eh. distance ono atundira wano ola atundira wayo ensonga eh. laki bakyaganya anti nkubuulire bwekyogambaagala kugula bizimbe kikyamuzimbe nkubuulira no let me tell you if mu market they can do it these educated women tebakisobola wati kakati ekyo kyalibadde gobaoba standard measurebecause we know lwaki abakazi abali mwakaedi babeera mu kumi babeera mu kumi lwa nsonga bo abo abasajja kyembagamba nti abasajja abo woobalabira wonna baddira tebalina kibiina kyeboogerera kakati bwebaba tebalina kibiina kyeboogerera deipulifa nti yesu diirwa agenda n'alaba museveni kirumira n'agenda n'alaba museveni ne bamutwalayo ye n'amala ebizibu bye kakati tebabeerangako kintu kibagatta wamu nga tekyetaaga muntu omugenda wa museveni ate kasita anti kasiita nfu yekalaka sikitto yali buseruka bamukwatira mu buyeekera kasiita nfu kayondo ye tabimanyi yabikwata bukusuye tayimanyi tamanyi musajja wa dp kayondo taliimu oyo mujeemu kayondo wa dp ali mubyabufuzi bye era infact balina omukisa abo bakayondo mbadde mbadimulusinga kati nina akataba nkenge nawandiika mu 77 concessions tukasiita lubeediima museveni yayita bankers association nayita baminisita ba finance nabaga nti ne governor bank of uganda tiproblemu eriki ti mukama waffe batuwolera ku 25 percent batulinyisiza ku 35 percent ebizimbe byaffe babitwala mm-hmm. recommendation zonna president zawabawa eziri 7 kayondo yagaa nti tebalina kyebajjeo this would form the basis today long period lengo gundi period payment period ndi bali ku interest rates anti cheki mu kusonywa mabanja anti okugongezayo payment te wali akusonywa banja repayment chiri wechiti e sente busura yakwata sente naswala mu banka ne bazikola mirundi kakati yo banka ezijewa zewa busurwa Ah, eziyewaza ewa mirundi ekyo tekikola simwe musoso ekikola tulabye reseson mugundi naye abayigirize temubalina mukasiita temuli bayigirize nakigamba gundi amiria kyambadde nga ni mu statehouse pulezidenti yabayita n'abatonera ekyuma bamugamba bennyini ne bamugamba nti sebo tutwala amenvu e bulaaya netukatwala edubayi naye ebyuma byabali bwe bigenda okukakeberaga bamu envunyu hmm. nti tulina ekyuma kyetwagala ekitta envunyu ezo ngati amatoke amaevu tetunagatwala bweru museveni offered them that machine but because they were being used by government opponents they did not take it up President pulezidenti kyebamugjako kyokka yabawa miliyoni oba ataano emiliyoni ataano baziteeke mu saako yaabwe oba bisatu ezo bazitwala do you know that kasita has a bank ezo bazitwala bazibbe naye bino museveni byeyabagamba ebiri and i remember the president kayondo yamugaa nti sebo byotuwadde tebiriimu museveni naga nti mumpiti abantu mu conference centers yembogereremu strike negwa kubanga bakayondo ojjukira nti kasiita yastaginga strike nga buhulu ali wano enaku nya kayondo oyo natasibwako natakubwa migo gyenyini kumujjamu saatinesekitto do you remember that Uhuru Kenyatta spent four days here ngava mu Seton bwala again tebe musamiti this is when Kasita decided to take a strike Seton ali okololomba zomutu gwe bakwatire buseruka mu buyekera gwe bali lizinga out of amnesty oli kubya dana gotawanyi gwanga gwe abantu bachuka kakati anti kakati anti kakati as a, as a result they invested in Kayondo they invested baamala kulinda nga, nga uhuru wazeye uwe tuembala simu 7 tachi alini charge nebadda engo kasita kayondosi nga yadduka dda wano singa taliiwo kakati as a result you did not invest you don't have a national chamber of commerce you have kasita that is disorganized you have kagwala na grab kagwala na group the only donation gye mwataddeyo ka pick up eh, yameka kakati kyekubuulira in absence of an organized group mwe wa museveni munagendayo mutya yo mafu yekimanyi nti abantu abagala lwaki ababoda bafunye consensions from the president mm. waliwo abagala obabbiramu nti bajja tubayingire mu bibiina tubagatte bavesimanyimuyingiremu omufere yabadde aze mu private aion it nomukubye mbu private foundation oliko owape weyaweyayo nayobe sente zabantu yadduse kati omufere omulala ali mu meeri atyo omutwe mbu agenda kuzimba mumeeri enyonyi zowaleeta zali nfu waleetako kunyonyi kwe yes yeah, anti nze mbamanyi maafiya mbamanyi nti maafiya yesadinga museveni nti bodaboda zebagala bazigatte bazibbe takisi zebagala ezo takisi museveni yazikomezawo namugwanya alya sente za baasi ne kawujo bati zebagala zikome ati nkugambe mbakuba mbakuba agenda mpabiri mukoti namugwanya mukube mwabi i listen to these people mbamanyi mm -hmm. kakati kakati abakedi anti bulira museveni namugwanyira takikirira yagalawo parkers bulewe zis parking atenga namugwanya tali scientific kubaka tondati yabawa bwongo nze ndi scientific ndi isu eyo tsoma katapo kanga invisible hand nakandika bili 12 nembaraga isu ya taxi temujaji wangula nembaga anti mutunuli abasajja bano bajja ko taxi emirimu ne bajja ko wino ne bamutabanya they are creating a mass a mass of unemployed, of unemployed people bajja ko mu 7 ne mbagamba nti mu kampala mulimu monument ekizimbe ekya apis building ips e, kyalindabirwamu wakirabako nga ndabirwamu mm. but when agakan detected that kampala is going to be rocked by riot agakan yakolaki ekizimbe ekifuula concrete this is when abusinessman brutfrit of buses yamala kuinsaitinga bantu nebekalakasa nabaga nti nayemayambala oba ayagazaki nayemayambala mayambala oyagaza ki abantu mayambala lwaki teweeba katulumayambala lwaki mustafa mayambala katonda yakulonda bufeere ku bantu akasajja kekamwako kebakwata e, baleeta ebaasi balina n'omusajja gwe bakwata ekifaananyi ngaakubira omuntu mu ofiisi ya utoda nga bebamutaddemu hmm. nze kola olunaku lwe bakola strike kamunye zange esatu zaali zisuze waka bagenda okumboolera nti waliwo strike nga gulesi tunagumanawe grace tunakumanawe ngalagidde abasirikale batwafeke bakwate ate ezaffe ezikola tuzeholoplantis ngaabavuuka babesige bebajjamuki ebisumuluzo hmm. yali yetabye mukalulu yawerezayo sente yawerezayo sente museveni bamugaa nti ah, sente weziva wali munyige munyige wano ate yaddamu kaali kalulu kentungamu nebakanyuka eye fotpotro nzemanya ebintu nenseka nemanya tikatya amasenyezi sigamukubidde bwereraga nti nakwata enyondo yange nemperekera motoka zange zakola waayi nze gwayasama bali banoonya kufuna sente nze nina looni yemotoka toyinza kunjasamiraku nkwasa omutwe naye nga the strike yali yakutwala ebirokoono eh, eh, yokosajja bajokanu nnyo oyo omwana tayinza kubeerawa omwana yali kuza enyumba nadduka omwana oyo yali kuza enyumba nadduka nga bukyali